mbabuuza ne mbagamba tisinga bakuyise okubeera omugenyi omukulu ku fundraising yesomero bukedde nakuba mumawulire ngaomukolo gwanca nti bagadde eh, bakufulumiza mu nyumba nga tosasula rent guli omukolo okugendaku how can the president officiate as at a function presided over by lawyers and the chief justice to celebrate the legal process in Uganda. We bakuletera bano ne baleetayo omwana ono awunya aliwa omwana avunze abanupu gwe bayina samuel masereka yavuddewa in which prison in which cell oba babe babadde arrest them bakwati kwata abanupu bakubwire gye yavudde this man must say yavuddewa zaake bamuleeta ne bamusuula ku ddwaliro tayogeranga gyeyali these are people who are working inside your institutions tebamutereka basobola nokwata omuntu nebamukuba nebamuvunza nebamutereka nebaga tulimujjayo okuswaliza museveni mu wiiki y'amateeka Yes. Where did these people get him from hospital? From where? But was it a coincidence? Alichengubulia chiplaninge kuswaza museveni. As you celebrate the rule of law, wuna wunya. twalabye ne kakwenza rukira basaiji twamulabye aina enkwagulati wulira mm. enkwagulo aziraze enkwagulo aziraze aze mu kooti bwe bamukwata ne bamutwala ewaabwe tewaali enkwagulo omanyi nti basobola abo abaana abo ku magezi ge balina twembalasi gavument kuba theyare concentrating ono muhozi mm. nti olaba muhozi tayanukulwa bwomukwatako olaba kyebakkola and the government has kept quiet tetujja bakolera mwatugoba netugenda who think well government officials kubanga mukye mutamanyi they are they are simply saying eh. bote bakiriziganya nga eh. government they yes. don't condone yes. okutulugunya ah, abantu ah, ah but again hey. Eh. ono akugambadde mu mikono gya security uh-huh. security is atubuulire bwa kubategeera weya weyayu noono omwana bamwejjeebwa ne zaake nababuuza ti oba zaake yatolose butolosi how can Zaki, those who were keeping Zaki, okay, Zaki was helped by a good Samaritan. He was unconscious, he was brought to hospital to recover. Let us assume that Zaki didn't know where he was. But the government must know where Zaki was because was arrested after an attempt on the president in Western Nile, in Arua. So tell us the people who released Zaki illegally. mm. were they arrested this is a charge of government mm. uh, zake yali mu custody what if zake wasn't lucky enough to be thrown at the hospital the veranda and we found his body floating in a wreck what we begin ebiri munda yes this is fe tukugamba byobufuzi nti if we want to defeat a revolutionary you force him to undo izali ya achievement museveni yaleta emirembe museveni yaleta emirembe museveni yaleta emirembe is now contestable yaleta emirembe ngatulaba bino yes who is doing it inside the government who is doing it that's the question kuhulire. yes because guno sigwe gusose mu myaka je 8 na tuba defend na guno sigwe gusose yes. president avayo ntetubikkiriza and they keep on happeningkubuulira ani abikolaabikolainakigendetwali baana bato nga tetukkirizibwa tukulwaliro tetusitama ku mmere naye twaddiranga ettaali zikidde tadobe olwaliro olukubya etadoba n'ositamako naye ngaera baba tebakulaba ettaala bwe yayakanga ngaoddamu otuula <laughs> weyezi doing ekinigeria in museveni's government but has the president because taken the initiative of even if and in kuburi ya mwini mwa bata luno lutalo lwa munju pirawe enyamberwana na mchere lutalo lwa pirawe na luandika koda ti pirawe bayi wa mwiwe toda mkugambi nti tuwa inako basi mpawa atalikaba mumiaka jichi nana ngeyola abantu ekiro nebayiwa kuna bunya nituka zisinga bali bakalo bakwata time yayo nobudde bweyire emirambo ku nabunyali emanyiddwa they would have stayed in e nabunya nebabalinda nga bazze okuyiwa emirambo which mean it was state inspired violence mhm. kakati ne mukino oyo gondi kubaba tebamanyi nrm temanyi tiberwana nabo they are not honest okwata omwana oyolikira basajja nebamusalasala nejirita they can do it to embarass muhozi if somebody can sit and contemplate how are we sure that when he, he talked to his excellency president Kagame, there were two what if they decided to overthrow Museveni? who are you if if a friend cannot be trusted but we know in the in the chat i've sent him the recordings why kitegeza chiri mubo dafeti tuli safe so jenu muhozi banga bakimuteekako eh, eh abakwate and capacity anti abakwate this my concern abakwate because omwana oyo yatugambye nti baamukutte nemagalo ne eh, eh. basika omubiri guno nemagalo bibani nga bakikolera bwakulosi the border ne congo gyemuli omanyi president museven ayina ebirungi bingi but muhozi yali kuteko ekimu museveni is a patient man guminkiriza he was the snakes out of their holes tolooza nti abo museveni tabamanyi nakubya akatambi mm. ku saturday ng'omusajja aga nti ampise daŋŋamba kino nakino amune we are naked musajja hmm? namugamba nti ebyo ebyuma biri mu balaks nti mirundi yabina nti nedda museveni yabiraniga ate genda kuba obulala nga kkumi waliwo negwe yayita naafuka mu mpale abakubira obutambi obwo neino nti nze mbukuba naye eh, anti ye kati abaluwalinga intetrap mm. bati bagezi nti as omukazi omugezi bwaba bba tamugulidde lugoye nagamba nti owaayi mukyala tugenda kukola wa naomwana agenda kufumbirwa ajira mu gomesi yabituli mm. he does not force you to embarass you mm. ajira mugomesi ya bituli omwana house gana mm. bwaba yagalo goba nanyine wakambofumbo embaseka mu munyo munji amazi nakateka muji kwega mu musajja makane kamutama yebwa akagenda mu negatirira mm. tuchita reverse psychology ti reverse psychology kuluna kulwa abazira ruba lufude oluna kulwa abazira gukasodira abasiramu ngabagenda kusibuluka omukazi owekyejo nasulamu akagondo kembizi kamu pirawa yika buyisi bawiwa muiwe tebalya ku lunaku lwabazira hero zidde this is when we should talk about the past byaliwo ebiti byaliwo ebiti museveni yale this is when because they are calculative to look at these opportunities bwe bamaze bwanika bwe yaleese ekiteeso tebakitegedde oba bwanika is an opportunist mm. bwanika museveni yamuwa biliyoni mukaaga mm. nesembeeguya balunde embuzi enjeru esemba buli sente bazibba tewali mbuzi njeru bwani kapeti yes bwani kapeti esemba kuba president lwaki has been sponsored wabadde wa sponsoring obuwumba tutu obwo by the time ugandans will be used kubusirusiru yajje nga wamanyi nnyo was a strategy papa ya papa john po ya fawa chinana mwetano mm. yadda ko baleta wansambu munana kati yadda the word is used to anodi pop tubikola mpropaganda bagezi kakati nkugamba ti unless government comes nebuuza oyo gye yabadde oyo awunya ne bayoola abanuupu ne boogera we bamusanze bamusanze wa ku kkubo luddawa nye lwaki bo tebavaayo kutubulya nti fesi ffe tubadde nabo ah, ah. because bwotunulya kakwenza mwamitambale yakugamba nabadde mu mikono gya hmm. cmi he has said it and weve not seen cmi coming out smartly to send si ffe tubadde nabo pawulo muwanga yali agala okusula gavumenti yobert obert paulo mwenga yattanga abantu mu nair manson ngaobert kanot intervene mm. this is a divided government twatuukako mu gavumenti ya paulo muwanga ngaabamuwanga bwe bakukwata obert takugjayo ne lwakasisi bwakwata muwanga takugjayo mm. wirichit that level kazini wobert yagenda yali jinja mm. nga kansala wa city council kati mukiseera ekyero nga tebabalonda kakati yasanga semaganda etawunikira akawa kampala mm. namugamba nti nze kukima sente semaganda namugaa zirina sente zenzija kanso teyatudde mufuna sente nga kanso ekoze eki namukuba oluyi namu abaganda temwagala obati hoho paulo semaganda yali mukwano gwa paulo muwanga nakubira nagenda nakubira muwanga esimu binebyalandirayo mm. namugandi mukanda wobata avudde ejjinja naye ankubye oluyi ngaayagala sente naŋgandi n'abaganda tebaagala obota aha bweba pawulo muwanga n'alagira bamunoonyi omusajja yaddukira ewobote mu state house namugaa nti okoze eki tinkubye wa upc oluyi semaganda naye muwanga nnoonyi obota yamugaa the only thing i can do to you is to give you a vehicle May I talk about relieving people? Because I'm a faction. Waliwo omukyala nga bamwyita katoogo yasooka okuvuga emmotoka z'empaka yayina bbaala ebusega mm. kati waliwo n'amalaalo bwe kati ndooza oluguudo lwagaziwa 1981 abakayira bwe babava ku lw'emityana ku nalubogo bajje bakuba olubiri basooka kunywawo walaki owa mm. katoogo ne bajja bakuba olubiri baali badayira ne banywawo walaki paulo mwanga nalagira nebamukwata nebamutwala mu argentina house kintu musoke yali mukwano gwa paulo mwanga nagende wa paulo mwanga namugamba release my sister mm. mwanga namugamba yagala mmute nti ye kale natuma omusajja mu argentina house nebaleeta katoogo ngaenvunyu zimuva mu matu envunyu zimuva mu kamwa envunyu zimuva kintu musokeya situkabusitusi nafuluma ewa paulo muwanga was dead mm. yali mututtebwa mudwaliro ki muwanga wanted to intimidate him asiki paulo muwanga asiki gundi omulala yali mulondo labi mulondo yalina mutabani we mulondo nga yetwezera wa upm muwanga namutegeera nti muyekera namukwata namutwaleka e makindi mm. kati mulondo labi mulondo yali amanyiddwa mu insurance nobat yali alina insurance muisafrican insurance gundi labi mulondo yali akulembera nebagende wobat na, mulondo nakaba nafukamira tuzaala mibiri tetuzaala myoyo omwana wange bwomutandoza bamubuzabuza namugamba gende wa paulo muwanga yamwina mulondo wentu paulo muwanga ne sekajja ne gundi ne mayanja nkanji johansi sekajja ne muwanga bali bamanyiganye neki nabo bagenda omusoke balina olupapula nga babuliyita omukyala nga luwe muleka twawo mm. keresia neyegata nekanisa neeruwera basajja bakuze bukuza abo mm. bali bamutawana nyo kakati sekajja nga manyi nnyo muwanga mm. ne bagende wa muwanga muwanga yalina akakodyo nga bwaba agenda okutta omuntu atunula ku kisenge nasinika amanyi muno walaba empologomesini samanya olowooza eseka nakomawo mulundi gumu kakati abuuza lwabi mulondo omwana womutwe sebo mute sebo noba tenjogedde naye munange mute muwange nakwata esimu nakube nayogera mu luswayiri emakendi timumutte abaganda tebamanyi luswayiri many mm. of these people the erate agenda okutuukayo mulondo mwanga bagaindi mukubye makende baba wo mwana baba wango ye jijude musayinga gwichayo cha that was mwanga or oh, better as directed mwanga kills you is it where we have reached because these people are not found dead mm. the good news they are not to killed. tell you that these are people who don't care katono nyokanzi yes okitegedde okay, ubitamale global Oh, what is the end point yampadde ku mafuta ogenda okulaba mmole mm. mwebaza abagavumenti bo mm. n'amafuta ag'emitwalo abiri kyevatubagamba ali atya omukadde mmole namatoi fe tetujja bakolera mm. letmiteriyo newspapers especially bukedde have been awash with the stories of exhumationis wano bajewo emirambo kumi wano bajewo emirambo ebiri kati twagala mutubuuli who, who tips you to find these bodies mm-hmm. aniabatemyako nebwotunula ekifaananyi kyabukedde muleke kutulimba basajja mmwe abantu bonna oluwulira nti poliisi eyingidde awo curiosity bajja kukikomera to find out owemutundwe nolaba omusajja wabukedde nga kubya ekifaananyi kyowemutundwe nga nenyumba ye bagiraga nga yimirideko tebajikuba negwa kutaka mm. so what are we doing now so ba, batulaga kuba ate mujukire mujukire emirambo gyetwazuula mu uganda emingi ennyo mm. nga giri damputin uganda security did not tell us this is a, this cannot be a security lapus what is it nze nkubuulya kati tutambula na mundu kubanga mwekitegeeza ti abakola ebintu ebyo mubamanyi is state inspired if it is not state inspired arrest them eh, eh, wakati singa tebabakwata kitegeza babikola babasinza amanyi babasinza amanyi na siku ya gusose wakati kitegeza tujukira kuva kumeya we eh, kamwe ne yanga byonna bitu byonna bigukira wani tewali kye batajja kola ku muhozi Hmm? I want to tell you. The, the end result. Ye general. Kubango musango wa organi guba CBA. Tiba yine jibala ga. Kuwokuna. baba wa vadikiti baba gani bwe mbate muli nyanyonyi kujja ngati mujja era bino bye babadde bajjamu abantu okubasimula baagala ekintu kimu they want to say that people are killing ugandans to extract their organs so legalize uh, change wova mukozi kakati gwe no achange alirete achange alirete teka ok but again uh, alirete wabaka oh, parliament tubalepeko nga balirete end result ogabie tubalete teka ili ya organ to legalize obamba demba taka tinga tili organize where are you killing because of a need that's why I lose my temper mm, don't lose temper kakana yes. wabitamale yes kakati nkugamba mm. tijie mirambo baji jio minji minji mu mu mu mu mu mu mu mu mirambo baji jawa when we are kati mm. who is killing these people I'm scared why obaba jisonseka mubu sonsesi there was a time mubuke domu obaba deba kuba mumanya obuwanga chibabu jirayo ebu soga mm -hmm. badi la uwanga buwabafu ni babu sima ni babu tuwala kufamu yo ni bajani bakuganti tuwazimba wano tuwakuzimbi rekizimbe echo tuwasadakira umundu na ye ni kufamu yo tuwazika yo obuwanga nga balimba bali basente conniving with security what if there is a habit or a practice of throwing dead bodies in septic tanks whose bodies are these kubaka nkubulire okujjako nga waliwo ayogedde atiipinza oba omuzimu nga gwewogedde tewali ayinza kuleeta kyuma ekiyola kazambi omulambo ne guyingira mu container mm. pipe eri bweti so who tips the police about these bodies. And the wicked. That is damn. Never wicked. Who is this? So this is a, a, a country mm. that is going back at Wabis. So end result is. Hmm. bwabanga omuntu oyo abadde ayambala engoyi ezinyirira hmm. mwangu wamangu okutegeera nti aliko ekizibu takyayoza nrm hmm. with its record of fighting human rights of not, of not tolerance to torture. When we see these things, we get worried. Mm. Kubanga nzi imanyi. Nabaganti yaba western, yaba yineki zibwechi. Bako sanye fitina. Deka yukula battle with the tumukundi. Baji yanga abantu e, e, e, narufenya. Umusajja nawanikira umukono mukoti. Najja mwesati nga bamwecha ne mm. pasi. A prisoner who is going to appear before court is treated. Nabaganti president Museveni. bakwata eyali minister professor newton ejok nemukwata neera kwena kwena nadduka museveni directed them to buy a suit for him a pair of shoes and to clean his hair mm. apearinge mu press conference ngaki when we are fighting kodi museveni brought konis mother from northern uganda namugulya enyumba emukono Mm. era mama ako niyagambanga abaana bange aba ababiri waliwo abatabula nti museveni nekoni baana be <laughs> where is this museveni a museveni that is generous or museveni that does not want to hear a museveni who used to kill soldiers for raping women where is this museveni before he disappear before nange mwabadoninga hmm? yes i'm seeing another museveni coming up that people are tortured Eh. And that this Musa... is the Museveni. I knew. Omukambu omuzibu. Nti. No sura mtu wawo. Kumanga naba nupu mbakambu. Mm. Na baba inzo kwa nebe. Ere, eh, duwachi baba nupu. Beba londa abo. Mm. Lwaki sasuna laba yo wena alemu. Yego basura buwe batyo. Kwa nafiti batu wakala. Fakisho nizili bili. Mm. Nse amu wadadi why? I'm seeing my group jempa gira. Tizirunzi nga napa hand. Mm. NRM. Hii. Grupu yangu mwenye NRM uje mpagira. Irabike rules it has lost the media battle eh. it has lost the media battle onatu lugu nizibwa leo eh. natu lugu nizibwa incha yeah. natu omlala eh. omlala yeah. and ochimanyi mm. tukata ngumanyi echoku inaba gami tu ina reverse psychology mm. echoku bili for the president to, to have influence to choose a successor a president to choose a successor must have credibility mm. nti uhuru abagamba seyongezezayo myaka njagala layira ateke ebintu bino mu maaso kivaana bagamba tiyakola ensobi mm. yaligambye nti ono bwetubadde kamalirize byesikubisimaliriza in 10 years kati yena akola ensobi mm. but at least ayina credibility kakati bano baagala okugamba nti moi why did moi fail to support uhuru mwebwewagira bukulu bukulu yagwa hmm. why kenyan did not want an extension of the moy administration by proxy why bwebaali bagenda okulonda bajjayo tocha chambers nebajja abantu bebabunyabunyanga e kenya nebakolaki nga tusupport kanu mm. to stand up and support kanu ngoyina kuba musajja nnyo ngolinga enanga ngoyina kuba ngaenanga eh, eh, fred enanga eh. omwogezi wa polisi oyo muzibu nnyo namugamba ina akatabo kagenda okufunamu sente the real inside of my mind olaba enanga defending and defendable things nakadula maaso bwati nageja musajja mugezi <laughs> highly intelligent enanga is a highly intelligent man i respect him afande nanga nkutumiddeko sikulimba kakati nkugamba mm. ti if we are talking about successful politics they are creating an impression that the people will not support an, uh, museveni anointed uh, waliwo kankubuulire ekapa esobola okulya emmesi kusuuka enjeru notategeera nti yaliiriddeko hmm. omusayi nga egukumbyewo why do you torture people if you know they are going to be presented to court, presented to court? why and once you torture it means you have killed the case which means the torturers and those who are tortured belong to the same group because puzzle one way oh ni mwami tamale bagamba this is not the new normal this is not our modus operandi Ante. but again hey. Eh. it keeps on happening basola bakwata nti abasajja bo but abasajja ba amin batanga bade babasule na mavu abantu che bakolanga wali wabavuka babirange na mavu okubulya nti wononya wa sati ti mm. nyofu nti hmm. okuguli wali okuguli wali mm. nga basajja kye babira nobody bothered are we going there kubanga nkugambye nti ono omuvubuka saake mm. bamukwatira mwaluwa mm. wasrown ati, ati, ati lubaga mm. that one was unconscious but what happened okay. to those because if was in position castode would be taken to mulago mm. if was in military castode would be taken to mbuya okay. naye bamusuula kuki kudwaliro ekitegeeza webaba bamusimago lingayo who was arrested for doing this for the smuggling kakati ona kugamba ama nje yali mm. nze kugamba nti si nsobola ku ruling out nti ababikola banuvu mu majje mu government ngabali sobola bayita banuvu banabwe jangu olabe jangu munone watawerekedde mukamu nogenda kwenda otegero tya mu loji muhali muba mwenda mwenda yes nupu ekola bino with the collaborators chovola bibi calculated nti abanupu bekandaze bafulumye over human rights violations. Why didn't you withdraw from the elections? Because the violations were higher during the elections. Why did you disown Ebwanika immediately say it and you take the same opposition? Ah, ah, Are you not going to come back? So, but it's a reverse psychology. Museveni ba muyingi demu. Muli mwechi binja ichiri mga fumendi. Nga chanupu. Echikore bintu bintu. ne otugaye mwami tamalenti buli kimu kyonna ki ending up nga kiri wajeno mohozi kene rugaba yes. bigambo bino byali byamukulembeze simanyi biki kyoyogerako kuba yes. nawuliddamu ngaaga nti president ate kiki uliza bigambo bino when you hear my son's name mohozi when he was born i said ah now i have got somebody to avenge me that's what, he, that's what his name means now that i have got a boy This is the one who will avenge me in the case I am uh, something wrong is done to me. Mohozi, the clan was the one revenging on behalf of the offended. oyo mukulembeze wa gwanga yes you see we tuba tu analyzing mm. in which contest watugamba wano because ada yogera mba ni listen to this yes. watugamba wano nti kizibu nnyo okutegeera mwami mu 7 eh. era yeah. watuga nti yemu ku strength ze nti abantu yeah. bamutegeera ah, no nobody knows his future plans ada yogera mu baloya mm. oba mbalamuzi yabadde ku mukolo gwa balamuzi yes nga agamba the state or if the state does not then i revenge myself mm. i think that was sibi sibiraba nnyo but eh, obutafaanana nga mmwe baganda oba abaki abawesana balina amannya malungi nnyo nange ennaku ezo waliwo eyampa luteera basuma mutatiina <laughs> luteera basuma mutatiina msajja atatya ate e, akubye baabo balina amannya gaabwe nti kayigula enkuba ye laddu mm. akayigula ah, enkuba laddu mm. amannya gaabwe nti kabaziguluka eyabuuka ebizibu byonna nalemerawo kabaziguluka akahonda kekasola akali e, ebyuma akahonda so thea names apafulu names naffe twalina nkali ndi muzukulu wa nkali nva mumaaso <laughs> twalina basajja subi twalina bazaafu gaziriddamu those were powerful names zake zake ziriddamu yes those were war, war names kakati mwe mwabivako mm. muenda posh names okay. mirundi what does mirundi mean strong legged mm. e, nti you, you are invoked in danger bravery ti eliato e, e, e bwe ligenda kunya mtuve munjako wanebo wama mm. e, omugundu ne kuyuye eliato bumuva chigundu okay kakati mm. e, omugundu bwe kujja libaka mukaze mirundi kine kisera cha kaza mirundi cha bunywe mukaze mirundi mirundi zisiwamu okay. kakati mwe mwaka mwe mwaka kweka mm. kaine rugaba sichi asose ni mchitaba chumwe chiri okay. I, I knew this name kaine rugaba means aliwole le guanga oh. era president ya kugama timuchara we mama janet ya mubo za tuwachi kuogenda mulutari ukuruwana weka ukuruwanyi samini na mkandi fenapa tunakana ukuruwana amini ya jatuta tumalewo there must be people among us kumasi sacrifice ourselves tugende amini tumujeko era i remember mukatabako president nze baŋŋanoka nakabakyusira mu luganda simba akasiko kakalidaali president agamba tiyamala emyezi ena nga mu nyumba ye temuli masanyalazi nga talina sente zikagula nagamba nti era bwe yagasasula mm. balubu neddako muhozi yasitukanga ya, ya akwate ku balubu ngaalabye ekipya mu famiry mm. ate fe mbyobufuzi batugamba always vote somebody who understands the situation you have. Okay. The reason why Museveni has pumped a lot of money the population in Muzimu Bako mm. yeah, is what? Nti abalumirwa. Kakati luku, ugenemu katapo. Mm. Museveni ya kakole bintu bibiri, nebiye unyisa. Mm -hmm. Kankupozi, singosa kumwane wake wa Muganda, ngabadai nukenda kusomero. nenga school fees eziriwo nozisasula natakwebaza what do you believe bwaba uh, muwala alina olubuto mwaba mulenzi ayagala kusoma mm. museveni byaga nti balaze gudwawo nebiduula wawulirayo abasanyuka abasanyuka why byali byagulawo tegeeza byali byagulwawo dda museveni bwagambye ababoda nti mukole kafyu mwejeo olabyewo ekyebaddebabadde bakola hmm. babadde bakola ekiro museveni kyakoze kyokka kimu nti babadde bakola naye nga basecurity be bakozesa booda ezo museveni kyagamba ti ababodaboda abakwatibwa mu misango gya covid mbadirize bodaboda zaabwe teziriko kumakugondi but every bodaboda you see at a police station means this man cannot pay for his loan, his family is starving. Who are you to defy? The head of state. Yes. But is because he, is he still in does charge? not have people a, a, a, a, a charge he, charge. China never implementers everybody. Because you've given an order, you yes. are the president, head yes. of state. Yes. And what you have the Minister of Internal Affairs would call immediately. The Minister of Internal Affairs will come and say those who want to take their border border okuja kaba ina charges over mkwatira ti Museveni's directive is not implementable mm. unless it is put in an instrument a local, a local, a local instrument here law mm. nti Museveni to pardon you you must he pardons you not to be charged mm. Museveni president of Uganda can pardon you not to serve a sentence yes. but not to be charged kakati kitegeza nti ebiragiro byawa tebirina kuba implementers ezo boda boda zikola kiro boda boda bano abatemu abakozesa boda boda bagatteezi ne bajjamu emu mm. amateeka gagamba nti ekizibiti ku poliisi kasimala emyezi mukaaga poliisi nga bazibba ziri waabwe zikola eh. yes musevenyanfuna tayina implimenta mukambwe and this is the time when he rindisan that's why he is bringing soldiers mubuli offices kubanga mm. aba tugenze tu abantu bano bagenze balitira government mm. ekizibu ti government tuchita sinking boat theory the moment you accept an impression to be created that your government is falling everybody run is away so there is people that, don't take a responsibility so that that impression that impression yes, is there yes ekiriwo ti amawulire sigage ekisi kike na bino people don't want to be associated with these things why should i defend n'emirundi raba naawe oli muzadde omwana we bamupajjo ne bamujjamu amannyo abasajja bano owagira baaki ekyamukuba ne kivaayo ne kyereka nti nze namukubye samujjawo nasookaka kandikamujjewo nekyo nja kibatula ndekikuba nkyasobola mm. it becomes a time when you cannot defend. Okay. We are advised, and like lawyers, lawyers defend for the sake of defending. Why? Mm. A lawyer can go to court to make a publicity. A lawyer can go to court to set a precedent. Kati abali bakoba bujinga abatedi abo musango bagusudde one badduka abakubye ai pastor god god obwenzi n'obusiyazi kiriwo ekisinga amaanyi katonda tasanyangawo nsi ku bwenzi katonda yasanyawo obusiyazi wehavehad pastors aregularchos of homosexuality did government confiscate their church no. they were uh, given a time to, exonerate, to be exonerated by courts of law ogwo gwafudde gavumenti yaguvuddemu kati namawulire agesanyu kulu byafulumye afulumye ekyeggwanga kulu byafulumye bukedde kulu bya agenze galuga kulaba sale ne bamuleta nga talinya inawe e ko kirozeeko mulwana ganyine kulu bya banga ganda hmm. mu baganda omwana omuwala bwa bwa bwa isa nyina obubi nyina tamukuba amusabira kuzaala kulu bya kubi enseno kulu bya tononye kulu bya yononye buli muntu yenna naye ne kabusenga nze mbabanja milioni kikumi Kweza... bava mu bukedde nga tebaziba wadde mm. bajja kutunda byabwe no but kubushinga yavayo mubukedde yes mm baino kutunda bibintu bya banku be miezi mukaga nani stop mulalu bayise nyira bamuke gumaje kitegeza maulise bamuise e kampala ndichi bakebere mutabani wa omutwe kulubya kulubya emiezi mukaga no mfulama bugu kansome wa kansome wa kulubya you will pay akatabo kana bakaita how you will pay nuka busenga that is not journalism is a mercenary journalism akawandikibwa mwami tamala emirundi wano akendi mukusoma funawowandiika rathe kalina goberera how mbabazi plotted his failed coup uh, uh, uh, kano kawandikibwa omukunafu tamale mirundi nze mbayamba ennaku z'omwezi zaali mbabazi yankyawa mm. banze nababuulira engeri babazi yali abakubamu noono omukono ye manye enkuba gyabakubamu mm. netumukunde manye enkuba gyabakubamu nebeesiye manye enkuba gyabakubamu wakawandika ono abakuba mugezi nnyo akuba bano ku mulundi guno kati gavumenti mugezi nnyo tabeerangawo eyambabazi twali tugiyita ekyambabazi tukiyita gundi sagiko mujjako omukulembeze omuyi present biroyo nemukozesa ebintu byonna nagwa eno ate yeyonoonye muhozi unless muhozi puts up a strong team of media natekawo nga naye ayanukula has influence to stress these people who are torturing people abakwata abasibe babatwalibwa guti because even if you torture a person beyond si kyemba nakutumye mm. kubanga kati bagamba tebwovuma muhozi mwekwate myayina omuhozi tasobola bikola mm. esan of musebenbantubakimutaddeko mm, tekiriyo what they are doing people abuse him and when they, arrest, they abuse him and their colleagues arrest them and torture them they are tortured by their friends Oh. I'm telling you. They are being tortured by their friends, but because of reverse psychology, you cannot understand it. vuma muhozi tukusibe tukukoleko tocha ube enkovu balina zodda oyinza okusanga oyo omusajja enkovu yalinazo kakwenza kakwenza nze muyina mu likodingi zange nyingi kakwenzankobolidde amnotising mm. kakwenza i can play tapes nekulomukaga ndakubako nga kakwenza mwali ti this one is, is destroying offenders image when two people are discussing tricks used by opposition on nrm people gwe mutwe wakawandika 213 ennaku z'omwezi 25 novemba eh, bakayita how mbabazi plotted his failed coup omutwe tricks that opposition uh, tricks used by opposition on nrm people anotandika number one oba the first trick targeting and bashing the first family In a strategy to undermine the government, they have targeted the president and members of the first family. Their intention is to incite the population against the president and other members of the first family. Many people will recall that when one of the president's daughters was taken abroad to deliver her firstborn, the opposition picked on this and tried to incite Ugandans against the president. They cited the cost of the journey and other related expenses as enough to construct a fully fledged new maternity hospital for other mothers to deliver from. They argued that since the president has liberty to take members of his family abroad for treatment, this explains why Ugandan hospitals are in dire state. This is a lie because the NRM government has evidently invested heavily in the health sector, which, by the way, doesn't stop at health facilities but cuts across other social sectors like clean water and a secure environment that permits establishment of private and affordable medical facilities around the country. It should be noted that However good health facilities in the country can be, it doesn't stop someone from seeking medical attention elsewhere in the world. This happens even in countries with world class facilities, and it is so for a number of reasons. It can be by advice of a personal doctor, or, like among Western Europe and Americans, out of a desire to name the baby after the city it is born in. And for the costs, it is obvious, no matter the amount. In Uganda, many medical cases are always referred abroad for, and the beneficiaries are not only Museveni's relatives. Sometimes medical attention abroad is necessitated by security or cultural concerns. Lady Sylvia Najinda had her delivery abroad. But why would it become strange for the Museveni family while not for the Kabaka family or even any other Ugandan? It is so because it is deliberately done to incite the population against the president. Number two, Museveni lives a luxurious life when Uganda acquired a new presidential jet, the opposition took it up, accusing the president of extravagancy. Um, um, uh, however, the president did not evade. The president did not invade the national coffers at night and took the money. And the aircraft acquired is a national asset. Its procurement was debated evaluated, approved, and sanctioned by Parliament. However, the same parliamentarians who passed, approved this transaction, pretended in the public as if it was something strange to them. Number three, Museveni wastes money in international and domestic tours. Unlike kings who have the privilege of Okulabika appearing to the people at their liberty when one wants. President Museveni has a national duty of visiting all parts of Uganda. This explains why he is constitutionally required to make a State of the Nation address annually. How can he duly exercise this duty without visiting all parts of the country? Number four, the scare. When UPDF went to Congo and defeated both Konyi and ADF, those who had invested in these criminal groups turned their anger and frustration on the then Lieutenant Colonel Muhozi in order to undermine the mission. We had all nonsensical arguments, such as the military option was not necessary and that negotiation with these criminal groups was the best option. But those advancing these arguments believed that the rebels, through peace talks, would find their way unto government and get their leaders political jobs. Ranks in the military and the government. This worked previously in both Obote and Lupua's government. UNLA was formed for a similar purpose, that is, to unite all the fighting groups as a prize for peace. They also argued that Museveni was a selfish warmonger who risked other people's children because none of his was in UPDF. When Muhoz joined the army, which they were demanding, they changed the tune that Museveni is favoring his son and preparing him for presidency. When Muhoz commanded a successful mission against Joseph Kony in DRC's Garamba National Park, it was described as a, a public relations exercise for the first son. That he wanted to attract that he wanted to attract newspaper attention and get political mileage in his crusade for the presidency. If it was done for public relations, it was not for his fault, for already he was the he was in the army, and hence part of the attacking team. How can you score in a football? How can you score in football when you are not part of the playing team. Those who demanded that Museveni should have a child in the army forced Muhoozi into UPDF and hence in the Garamba mission. Do fans score goals? If the argument was solely publicity, why could he not remain at the command center at Entebbe? The American Journal who commanded the raid on bin Laden hideout was not in Pakistan. He was in Washington, thousands of miles away. Five. All arcades in Kampala belong to the first family. One day, a group of people came to me seeking my assistance in linking them to the president's daughters. The reason was that her agent, and agent is in quotes here, had taken money from them for rent in one of Kampala's buildings. I asked these people that if the building belonged to the president's daughter, who feared to identify with it in public, was it logical to see her? These people, for fear of identifying, for fear to identify with the building was to conceal her ownership. How then could the person who did not want people to know that the building was hers meet her future tenants? The truth was that the story was manufactured to link the building to the first family. What about Shimoni primary school plot? The opposition said it belongs to the first family who are super rich, and the super rich is also in quotes, but have failed to develop it. How can a pregnant woman have a smaller belly? A rich family to fail to develop a plot they have grabbed? Then, what was the purpose of grabbing it? Reasonable people would, would say that the plot belongs to the first family because it is developing at a rate an ordinary person cannot manage, not vice versa. A rich man cannot fail to pay for his wife's maternity bills. Therefore, a rich family could not fail to develop the plot, and unless, and indeed, someone is just peddling lies. What amazes me is that they are accusing the president of preparing Mohoz for the presidency, but they forget that the president's accusers have already done so to their children. This reminds me of a Chiganda proverb that omwogezi Musiru atenda byabanne. A foolish commentator talks about the mistakes of others, not his, in order to divert himself and others away from his own mistakes. As they accuse the president about his son, the accusers have meanwhile done the following. One, Kenny Luchamzi's daughter, Susan Nampija, replaced his father in parliament when the IGG ordered him to leave the house for failure to submit his assets as required by the law Luchams had contributed to its making. Two, Okero Lutwa's son, is a minister and was unanimously vetted by the Parliamentary Appointments Committee. Three, Obote's son in fighting to take over the is fighting to take over the party from Otunu. Four, Obote's widow Miria contested the presidency on the UPC card to replace her husband. Five, Lule's son Waswa Lule was recently in parliament. Six, when Dr. Semogerere sent his son to the US for further studies, he was not accompanied by other children from DP families that lost their relatives for supporting the party in the 80s at the hands of UPC agents. Kaloli Semogerere went alone in the US where he lives an opulent life. Therefore, Damho's care cannot work. There is no way the president can impose his son on the party without the consent of NRM supporters. However, Muhoz, like any other Ugandan, has the right to seek any office in Uganda provided he fulfills the necessary constitutional requirements. katabuka nokawandika mu mwezi ogw'ekumi n'ogumu omwaka nkumi bbiri mu kumi nesatu inakuzo mweza alia bili mutano kanzi je katono tutandikira hao unafutambale mirundi kwenye na ojitegedi mm. ndiye problemu jivaina mahosikea mbaiche vaina neda timu yao mbubu mm. mbubu vaina senti wala vaina kubambua kakati baba ina senti atete vaugera kwa baba batia kusuru bugagabu wafi